ассалаумағалейкум қазақ елі ә, қымбатты бауырлар қазақстандықтар қазақ азаматтары ә, мен бүгін осы бейне үндеуімді мына біздің жоғарыда отырған билікке сол билікте жүрген азаматтарға ә, нақты айтатын болсақ мына біздің ә, қазақстан республикасының премьер министріне ә, қазақстан республикасының қорғаныс министріне қазақстан республикасының ішкі істер министрі сыртқы істер министрі сол министрлікте отырған жоғарыдағы лауазымды азаматтар армия полиция генералдары полковниктер ай айналайындар сендер бәрің қазақсыңдар ғой бәріміз қазақпыз ғой мына ғаламторды интернетті көріп отырсыңдар ғой Э, ана сендердің төбелеріңнен қарап отырған мына нұрсұлтан жауыздың жалмауыздың қанішердің не істеп отырғанын көріп отырсыңдар ғой қалай сендер сезім жоқ па мәңгүрт болып кеткенсіңдер ма зомби робот болып кеткенсіңдер ма қарасаңдаршы кішкене әй айналайын бауырлар мен міне зейнеткер аталарыңмын пенсиядамын жоғары білімді заңгермін міне бізде қазақстанда заң жоқ заң конституцияда қалай болып жазылғанын ал іс жүзінде қалай болып жатқанын оны бәрін көріп біліп отырсыңдар ана көшеге көшеге шығып ой пікірін айтқан адамдарды міне аяқ қолын қайырып бұрап автобусқа тығып әкетіп түрмеге он сөтке он бес сөтке жауып жатсыңдар басқаларын қылмыстық іс қозғап міне соттап жатсыңдар осы дұрыс па тарихта кішкене қарасаңдаршы тарихтан белгілі ол диктаторлар келеді кетеді халық қалады халық мәңгілік диктаторлардың бәрі баратын жері ол белгілі ол ертең түрмеге барады не болмаса оны өлтіреді соған келе жатыр біз мына өзі міне біздің мына нұрсұлтан сатқын шал біздің қазақтың жерін дүние байлығын бәрін шетелге сатты міне шетел инвестициясы деп бәрі шетелдіктердің қолында біз қазақ өз туған жерімізде өгей баланың күнін көшіп жүрміз бұл не деген масқара соны ана бас жоғарыда отырған ана министр премьер министр деген мына сыртқы істер ана қорғаныс министрі ішкі істер министрі министрліктің бәрі мына премьер министрге бағынады ғой соны шақырып алып айтпайсыңдар ма ақылдаспайсыңдар ма мына шалдық тұтқынға алу керек қой қамау керек ана генеральный прокурор бас прокурор қайда ақылдассаңдаршы санкциясын алыңдар да тұтқынға алыңдар оны шалды айналасындағы жемқорлардың қылмыскерлердің бәрін тұтқындау керек ана үлгі алсаңдаршы ана африка халқы ана жылы міне осыдан екі жыл бұрын мугабе деген диктатор 92 жастағы өзінің генералдары тұтқындап Ә, одан кейін оның қырық жас кіші тоқалы шетелге қашып кетті халық тойлап көшеде әне тойлап жатыр ана интернетте жүр әне ютубта сол сияқты ойлансаңдар сендер қазақсыңдар ма өздерің кішкене ұлттық сезім ұлттық намыс деген бірдеңе бар ма әй бұл мал болып құл болып нұрғұл болып орыс құл болдық міне жетпіс жыл енді міне қытай құл болып қытайдың тілін үйрен жатыр әне қытай құл боламыз араб құл болып жатырмыз өзіміздің ұлттық намыс қазақтың салт дәстүрі бар ғой сол ұлттық намысты оятып ана диктатор шалды тұтқындаңдар ішінде жүрген біреулерің енді ақылдассаңдаршы бір біріңмен сөйлессеңдерші өздерің ұйымдасып оны тұтқындау керек соны неге ойластырмайсыңдар мына халық шулап жатқанын көріп жатсыңдар ғой міне бұл не деген сұмдық масқара қайда бара жатырмыз біз құримыз ғой міне соны ана жоғарыда отырған міне генералдар полковниктер жоғарғы шенді офицерлер кішкене ойласаңдаршы жан жақтарыңа қарасаңдаршы қашан ғана бір күн күніңді ойлап жүрсің тамаққа бүгінгі бір күндігіңе мәз болып бүгінгі тойған тойынғаныңа астыңа мінген мәшинеңе мәз болма ана ертең болашағыңнан сенің балаларың немерелерің не болады қайда бара жатырмыз өлетін бала бейітке қарай молаға қарай жүгіреді деп молаға кетіп бара жатырмыз соны ойланыңдар бауырлар ұйымдастыру керек бір біріңмен ақылдасыңдар ана диктатор шалды тұтқындаңдар қамаңдар сол менің айтайын дегенім соны біліңдер ойластырыңдар мына шалды тұтқындау керек заң орындалмайды там өздері өзі бұзып отыр мына отырғандар пенсия жасы алпыс үш сексенге келді міне әлі кеткісі жоқ президент деген екі ақ сұрап отыру керек екі ақ мерзім бұл міне әлі кеткісі жоқ енді ана қызына беріп кетем деп жатыр отыз жыл өзінің құлы болдық енді отыз жылына қызының құлы мал болса қытайға сатып жібереді бітті қытай тілін үйрен деп жатыр ғой міне қытайдың провинциясы боласың ана шыңжаң сияқты шыңжаңда ұйғырларды қазақтарды әне миллионға жуық жеті жүз мың қазақ түрмеде жатыр дейді қытайдың енді мына семейде түрме сынап жатыр дейді әне сол сияқты өзімізді жерге өшіргеп шыңжаң қытайдың құлы боламыз соның түрмесінде жатамыз құримыз сондықтан ояныңдар бауырлар генерал сымақтар полковниктер кішкене ақылдасыңдар шалды тұтқынға алыңдар ұлттық намыс болу керек қайталап айтайын ояныңдар біреуің әлі жерде ұлттық намысы бар жоқ батыр біреулерің шығар ана шалды атып тастасаңдар да атып тастаңдар онда тұрған түк жоқ халық батыр атағын алатындар халық басқаратын халықпен ақылдасып істейтін мемлекет болайық